los italianos son muy importantes en la Patagonia. Eh, han sido eh, grandes montañistas en la Patagonia, eh, han hecho primeras ascensiones, han hecho exploraciones muy importantes. Los italianos han sido muy importantes en la religión en la Patagonia. la Iglesia Católica de la Patagonia están, son órdenes italianas hay una influencia italiana muy interesante, muy importante en la Patagonia. Por lo tanto, eh, también hay que eh, decirle al italiano que, respeten la Patagonia eh, y a los patagones y, su gran obra que han hecho en la Patagonia. Y que, que vengan a la Patagonia a conocerla y se van a dar cuenta lo, lo maravillosa que es y que por favor eh, no, nos no sean cómplices en destruir la Patagonia. Eh, si el Estado italiano es 30% eh, propietario de Enel, o sea, los italianos son, son 30% de propietarios de Enel, que los mismos italianos eviten a través de su gobierno en, la destrucción de la Patagonia a través de una empresa que es italiana. Entonces, eh, ese es el llamado.